तो तो यो सभी भाई कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू मत तो आज हम खेलने वाले हैं एक्कीनेटर तो एक्कीनेटर के अंदर वैसे होता क्या है कि ये किसी को भी कैस कर सकते हो क्या चैलेंज चैलेंज में आई विल रिलोट माइंड आज हम लोग करने वाले हैं अपने कुछ फेवरेट फेवरेट यूट्यूबर्स को देखें क्या वो उनको ढूंढ पाते हैं या नहीं अभी मेरे दिमाग में वो कुछ चल रहा है अभी उसको ढूंढते हैं ये क्या है क्या भाई हटो हाँ तो भाई लेट्स गो थैंक्स और चलो यार भी हमारी गेम जो है वो स्टार्ट हो गई है और करेक्टर जेंडर फीमेल नो भाई द करेक्टर रियल जैस भाई वो गेमर कैसे होगा फिर यस इंडियन भी है करेक्टर पर गेमिंग चैनल यस भाई यहाँ लिखा डर जो करेक्टर नीट ग्लासेस से यूज़ तो किए इसने here I have a sister, uh, yes. And here I make story time videos. No, what banata to nahi hai. Doctor have a famous brother. No, no, never. Play a video game, Granny, yes. Here play Akinator. यार भाई जो करेक्टर इंग्लिश नो इंडियन है भाई भी बताया character love by million of people yes तो डेढ़ player Minecraft build house yes Minecraft खेलेगा तो हाउस भी बनाएगा डेढ़ character put themselves into their own game जैसा उसकी एक और गेम भी बनी हुई है और जिसको जिसको पता लगा यस बीस बॉल शो पर यस तूने एकदम सही जवाब दिया है एंड यस गाइस यस करते हैं और अब हम लोग अपने सेकंड कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं ओके मुझे यार टोटल गेम मिल गया है सौ कॉइन्स एंड अबे यार एंड तैसी की तैसी वैसे हम अपने सेकंड की तरफ निकलते हैं और चैलेंज में और चल हट हट हट और वन टू थ्री स्टार्ट जो करेक्टर फीमेल नो करेक्टर पर गेमिंग चैनल यह करेक्टर पर पिंक नो कोई लड़की तो नहीं अगर लिव विद पेरेंट्स शायद से no is character Indian yes character a girl no भी तो पूछा था ट्रू करेक्टर अब ब्रदर और सिस्टर हुए थे यूट्यूबर नो पता नहीं जो जो character play video game Granny सबने खेली हुई है यस जो करेक्टर प्ले हैप्पी बिल यस यस यस जो करेक्टर पी एक Marathi yes no no no जो character own a llama yes जो character need glasses no oh देखते हैं क्या आंसर है मितपैत यस सही जवाब दिया यस वेरी गुड नहीं सबका तो सही जवाब दिया अब देखते हैं कि आगे क्या ये हमें पहचान तो सकते हैं कि नेटर देखते हैं don't ask any more let's go and अब आगे की तरफ देखते हैं क्या जो character Indian no I am not Indian जो of gender female no I am no character of thousand subscriber नहीं अगर सपोर्ट मिला तो शायद से हो जाएंगे no doctor no personally no doctor personally no you मैं अपने आप को जान सकता तो हूँ डॉक्टर है बस सेम बर्थडे यू है नहीं नहीं ये क्या बोल रहा है भाई क्या बोल रहा है फैमिली नो भाई क्या बोल रहा है and your character a friend of your don't know character से हाई टू यू नो इसको क्या हो गया character stand on two left yes भाई कितनी देर लगा रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है तो क्या हमें नहीं पहचान पाया शिट तो गाइस अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो को लाइक करना चैनल पर न्यू आ चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना मत भूलना मैं बोलता हूँ आप लोगों से अपने के